jag passera Sorsele. Eh, är nere efter vägen mot Tärnaby. Så... Wow. Eh, jag hoppas att jag är framme i alla fall till 21.00. Så eh, vi ser väl var jag hamnar sen då. Och var jag är på väg, det är ju Naturreservatet Marsfjället. Marsfjällsgatan. Sen visar en karta över området. Kan inte riktigt säga var jag är nu. Efter vägen. Det var svårt att veta. Men jag kom i alla fall den vägen. Hade kunnat åka den vägen upp till Kittelfjäll. Men jag åkte ner och så har jag åkt ner här. Och är väl här någonstans nu. Så jag ska åka till Fatmamack imorgon. Kanske gå till Marsfjällsgatan, jag får se. Men jag ska åka vidare nu och hitta mig en sovplats. Jag är framme på första övernattningsplatsen så nu ska jag bara resa tältet. Och på med termosallen. Så. Väntar med sällan på och lägger den här. Kanske myggen försvinner för det var jättemycket mygg här. Så då ska jag pröva mitt nya Big Agnes. Kolla vad vackert vattenfall. Det verkar som att man kan gå en bit uppströms. Men klockan är ju elva på kvällen. Så jag gjorde inte det ikväll. min fjällresa. Jag har inte berättat vart jag ska. Men eh, jag kan väl säga så här att det är i Västerbottens fjällen. Jag är i Marsliden och ska besöka Fatmomacke imorgon. Och även besöka några vattenfall Så nu är mitt tält uppe där borta, mitt Begagness. Och eh, jag sitter bara och försöker njuta och få upp lite värme innan det är dags att hoppa ner i sovsäcken. Sådär är jag inne i tältet. Nu ska jag sova. Så vi syns imorgon. Så gott! God morgon. Nu är det dags att kliva upp. Klockan är sex. Jag har nu varit in här på ett ställe och fått lite information. Det var inte så mycket men en liten karta bland annat. För det saknade jag ju. Och jag befinner mig nu vid trappstegsforsarna eller ja, forsarna. Det här är nummer 26. Ska vi se, var är 26? 24. Där är jag. Där är jag nu och jag ska upp till Fatmomacke. Sen vet jag inte om jag kommer åka till Marsliden och gå upp på fjället. Eh, de har lovat storm. Så vi får se. Men eh, jag börjar bege mig upp ditåt. Och jag vet inte om jag ska gå in i Saxnäs. Jag får se. Men just barn med ADHD, ja. Nu ska jag bege mig mot Fatmomacke. Det är 7 kilometer. Sen Marsfjäll naturreservat 9 kilometer. Så let's go! Fortsätt i 5 kilometer. här, jag är Fatma och Macke på väg upp till kyrkbyn eller kyrkstaden. Tänk, de här vägarna har samerna vandrat på sedan 1700-talet. Om kanske inte sedan ännu längre tillbaka. Så jag ska gå in i kyrkstaden nu så får vi se hur det ser ut. Nu har jag varit inne och tittat på kyrkogården och det är gravar som jag då såg från 1800-talet. Ja. Uh, ja. Gammal kyrkogård. Så nu ska jag gå och titta runt här lite. frid vare med er. Så där, nu har jag fått i mig mat. Det var väl inte bästa maten, frystorkade. Men eh, jag vart mätt i alla fall. Nu är jag på väg och ska se om jag kan eh, vandra upp till ett fjäll. Allt beror på om vädret nu slår om. Börjar regna då vet jag inte om jag vill få dit men jag får se. Så eh, jag ska rulla dit, dit där fjället är. Och så får jag se därifrån om jag vandrar upp idag. snart uppe på toppen. Bra att jag inte ger upp. Men det är tungt. Där går en stig upp. Och det här är Marsfjället. Men jag tänker inte gå dit. Det blåser väldigt mycket som ni ser. Så jag eh, håller mig helst så långt som möjligt. Ni ser ju hur det blåser. man gå dit bort och sen ska jag gå ner igen. Jag eh, börjar bege mig tillbaka mot bilen nu. För klockan börjar bli mycket och jag har ju fortfarande sov- och matplats kvar att eh, reka för. Så hej då forsarna!